Isfahan, en el lejano oriente, parece una ciudad más entre desierto y montañas, pero fue en realidad una gran capital en el imperio persa del siglo XVII y una de las más grandes del mundo. Pero, ¿qué quiere decir Isfahan? Isfahan significa literalmente la mitad del mundo. Son tantos los palacios, mezquitas, puentes, plazas y otros monumentos que aquellos viajeros que visitaban la ciudad afirmaban que haber estado aquí equivalía a haber visto la mitad de las maravillas de este mundo. Uno no olvida haber estado en una de las ciudades más bonitas de la antigua ruta de la seda, o haber presenciado el Adhan, en una mezquita en la que éramos los únicos no musulmanes. Un canto dedicado a nosotros, que nos quitó esa venda que uno a veces lleva medio puesta, aunque no quiera. Isfahan es una ciudad monumental, es una ciudad cultural, es una ciudad de arquitectura delicada y construida para poetas y músicos. Isfahan podría bien ser la ciudad más bonita de Irán.